Gaindegiaren datuen arabera, 2008 eta Euskal Herrian, iruron eta berrogin mila erritar pobrezian erortzeko arriskoan, eta horietatik, nonda horieta milak, gabezi material handiak zituzten. Eskualde asko gogorraztin du ditu langabeziak, eta esaten denez, lan duina da pobreziatik irteteko bidea. Hala ere, lana bat baino gehiago da. Lana ez da lan duinaren sinonimoa, Iker López Tolosarrak informatika ikasi zuen eta zortekoa bera lana lortu zuen Donostiako enpresa batean. Inguruko guztien hitzetan landuina du, baldintzanetakoa eta zindu du Zazpitan jaikitzen da, komunetik pasa, gozaldu, jantzi eta sortziak laurden gutxitan etxetik ateratzen da, sortzitan autobusa hartzeko. Bederatziak laurden gutxitan lantokire iristen da, Baskaria oskaio antzi, lanpostura joan eta bederatzietan lantxanda azten du, ordu batetan atera eta bazkaltzeko ordu edukitzen du. Arratxaldean, beste lau ordu lanean. Lanak bukatuta, berriz ere autobusa hartu behar du. Etxera horretik, auzoko dendan eguneko erosketak egin behar ditu. Zortzitan, etxera iritsi eta afaria prestatzeko, ordu eta erdi inguru libre edukitzen ditu, afaltzeko eta bitartean telebista ikusten. Afaldu ondoren, harriko egin eta sokaldea txokondu behar du, lanak ez pilatzeko. Koera joan eta irakurtzeko itura du. Hala ere, badaki lo egin behar duela urrengo egunean lanean nekatuta ez sentitzeko. Beraz, dia itzali behar izaten du. Hau da ikerri egunerokoan beretzat gelditza zaiona. Zortzi ordu lotarako, zortzi lanenako eta zortzi eixaldirako leloa gezur bat baino ez dela garbi ikusten da. Hala ere, inarezko beharrak azeta ditu ikerrek. Ez duk esatzerik, ingurukoen hitzetan lana landuina duelako. Baina, zer da landuina?